So, good evening guys. Pupuntahan natin si boss ng boss. Oh, ano? Bakit? Punta tayo ng SM. Susunduin natin si Commander. Buenas mo naman! Not today, not today, not today, not tomorrow. Get out my way, please. So, andito na tayo guys. Hinto na tayo dito. A few moments later. So, yun na nga. Andito na tayo sa loob. Hawak ko na ni Mrs. Ano ba? Bakla? So yung naglalakad dyan, yung tatlo na yan. Magkapatid, tsaka magtita. Time check. Hindi ko rin alam. dapat dali sa mental Hey, I was just counting the commas, I'm hot as a sauna, I'm nothing to play with. Little boy, what is you saying? Only talk only my language. I need my flower arrangements, yeah, Curtis Rose been the greatest. Shorty saying I smell it sexy. Doja Gabbana my fragrance. Big Papa let my beard grow. Get a Jordan ring on my earlobe. This ass top tier flow. From my father, let a tear flow. Type of shit that should be televised. Black body being weaponized. So papasok na po tayo sa elevator. Punta tayo sa rooftop. Andun kasi yung motor. Pupunin natin yung motor natin sa taas. Dito na po tayo sa taas mga kaibigan. Ba't ka sumisigaw? Galit ka? garden. Medyo mahihan sila. May doon po, wala ng motor. God damn shit. Oh shit. So yun na nga, magbabayad muna tayo ng parking fee. Medyo mahihan si ate, by the way, thank you. Paano masabi? So yun na nga, nasa baba na po tayo ng SM. Naantay ko yung misis misis kung saan po tayo pupunta. Tamang selfie muna tayo guys. Yun! Ngayon may kayabangan to. Andito na po tayo guys sa Korean Palace located at Burger Street, Dagupan City. Let's go! Sunod na nga, naghahanap tayo ng pagpaparkingan dito. Magaling Para pasok na tayo. Dito na tayo guys, pasok na po tayo para maghanap na Let's go! So yun na nga, nandito na tayo sa loob, nakaprepare na yung mga gagamitin natin marami na rin po tao dito sa loob. Naglakad ka ng dahan-dahan sa pasilyo tungo sa akin at hinawakan mo ako aking binabigilang maluhan ang... Good eh. Oh, So, titignan natin dito yung mga main dish, side dish, tsaka, hello ate, tsaka mga iba't ibang mga kimchi, takashi, So, sa tingin ko naman, sulit yung ibabayad namin dito. Medyo may kamahalan, pero sulit. Ito yung mga dessert, pwede yung pagpilian, kimchi, na iba't ibang klase, tsaka karne. Pwede nandiyan yan. Tsaka mga iba't ibang mga klase na marinate, mga karne ng baka, mga chicken, meron ano, chicken. Ano, hindi mapagsalita. So, kakain muna kami guys. Palik na lang ako mamaya. Bye! One eternity later. Oops. <laughs> So yun na nga po. Tapos tayo kumain. Thank you for watching. Bye-bye. Peace.